आपने जो सोचा वो मेरे को बस रिवाइव दे दे ये मैं सोच रहा हूँ हाँ लेकिन टोकन मिलना चाहिए ना मुझे लग रहा है एक बंदे को मारना ही पड़ेगा मेरे को भाई यार गाइस ऐसे होता है दोस्तों समझ रहे हो ऐसे दोस्तों दूर रहो क्या बोला तूने यही नहीं अभी और सुनिए कब भरोसे वाला भोसरी वाला बंदे जाए क्या बताएगा समझ रहे हो है? <laughs> बंदा क्या तेरा बंदा क्या बंदा क्या बंदा क्या बंदा क्या इसको मारना इसको मारना अबे चिल्ला मत भाई मेरा एयरफोन ऐसे भी खराब है समझ रहे ना हां वही लोग है भाई अरे अरे अरे फादर चौदह स्ट्रीम पे भाई जरा क्रिमिनल क्या फादर कैसे लगा किरकिरी किरकिरी किरकिरी क्या ये कौन सी गाड़ी होती है भाई <laughs> हाँ, वही वही होता <laughs> हाँ, क्या है क्या है क्या नमस्कार दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आप भी